つむじボールは何持ってきてつむじつむじボール持ってきてえボール知らないの だって誰が下に持ってっちゃったの俺じゃないじゃんお父ちゃんそうだってじゃあダメじゃんねお父ちゃん持ってきてくれないとダメじゃんねうまいなお前持ってきて つむじ持ってきてうんあれ今お返事したじゃん持ってきてつむじボールはどこ行っちゃった誰が持ってくるのつむじ つむじつむじお父ちゃんそうか送ってきてでお父ちゃんに持ってきてもらってる。 つむじボールちょうだいボールちょうだいボールちょうだいボールをちょうだい ボールはなんで無視するの無視しっぽ太くなってるよ 星屑